我们今天要 demo OJ Control Panel and Action 的 NoRay Node，这是我们今天 demo 的架构图。我们使用 YS 三三一零，上面搭载 NoRay，及 YS USB 四四一零，上面搭载丫头 OS，执行 OJ o 的熟悉 service。这两台都连在同一个 hub，在同一个网域内。那右侧这边是我们今天实际 demo 的机器。 那这个 web 页面是由 YS330 上 NoRay 提供出来的 web server。左侧这边我们可以看到 o j o i n Adapter 提供出来的 a j o i n Action 跟 o j o i n Control Panel 的 Node。那我们只要拖一拉出来即可。 再拉出 debug message，以及触发的钮，之间的 node 只要做连线即可。这就是我们上面、上面这边原本拉好的预设的的。 Node 的连线连接图。那我们来实际的 Demo。首先，我们 Demo Control Panel 的 g e t 的功能。点击之后，可以看到四个选项。这时提可以看到有哪几有哪一些 Device 提供出来的熟悉 Service 的 o Join 的功能。可以看看到这一台是十四以上提供出来的。 熟悉 service，这熟悉 service 里面会有几项 control panel 的的东西。那我们先选择 display 的 container，这 container 里面会包含两个 property，分别是 brightness 跟 baseline。我们先选择 brightness，以及 display 的 device。deploy 之后，我们 再按出发，我们可以看到右侧这边 debug message 会出现 LVDS 的 brightness 的 JSON 格式的值。我们看到 brightness 现在的值为一，在 demo control panel 的 set。 同样我们 demo display 的 container 以及 brightness，因为刚才设的值为一，我们先先设为七。deploy 之后，我们可以看按完触发之后，我们可以看到 LVDS 上会有很明显的变化。我们现在来触发，可以看到 LV。 VDS 的 brightness 有明显变亮。再我们再来，我们用刚才的 gate 的 function 来看现在 brightness 的值，可以看到我们现在 brightness 的值的 value 为七。再来 demo action 的部分。 这边可以看到有熟悉 service 提供出来的 action，这 action 有四个，提供出来的 action 部分有四个。那我们先选择一个 deploy 之后触发，我们可以看到 action 提供出来的资讯是这个。我们今天 demo 到此为止。